タート皆さんこんばんはあこんばんはですかね、まあ、いかいかがお過ごしでしょうか金野でございますえー、どうでしょうか皆さん <laughs> まああのアメリカ大統領でですねトランプさんが、えー、就任式を終えたということでですね、えー、無事にあの 新大統領がですね、あのー、決まったということでですね、あのー、拝見していましたとりあえずですけれども、あのー、良かったのではないかなと、えー、思いますねそれからあのトランプさんの奥様ものすごい綺麗な方でですねあの上品な方だなという印象を受けましてあのとてもいい あの方だなと。あけねあのうんまあいい感じだなというふうにえー、思いながらですねあの見ていました。はい。おめでとうございます。以上です <laughs> まあ トランプさんならですねあの新しいその政権をですねあのしていかれる方だというその内容のでですね項目を見てあのそう思いました。はいあの大丈夫だと思いますこれからのアメリカはですねはいあの非常に問題があの多いと思いますけれども あのトランプさんならあのねえー、お強い方なのであのそういう方向性にですね持っていってくれる方だと思いますそしてそのもう一人の男性の方なんですけれどもまあものすごくですね任務を果たしてくれる方でその 早くね仕事ができる方だなという印象を受けましたのでものすごいいいなと、えー、思いましたまあ日本もですねあの負けずにですねあのー、頑張ってあのー、新しいそのやり方でですねあのやっていってほしいなと いう感じですね、まあ、国民の皆さんのためにですねあのぜひともですねあのやっていってほしいなともうこれで最後にしてくださいという感じですはいとりあえずここまで <laughs> 金のでございました